Another video so I hope आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे बिल्कुल मेरी तरह तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए आज मैं अपने भाई के साथ प्रैंक करने वाली हूँ फाइनली मैं बहुत टाइम से उसके प्रैंक करना चाहती थी क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी मैं ऐसे किचन में हूँ या फिर यहाँ पे हूँ तो हमेशा पीछे से आगे मेरे को हो ऐसे कर देते तो मैं हर बार डर जाती हूँ मैं सोचा मैं इसको डराऊंगी नहीं मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि इसको रोना आ जाए <laughs> कुछ ऐसा है कि अभी हो रही है सुबह सुबह एक बज के एक मिनट वन फाइव एक्चुअली तो अभी कनव टीवी देख रहा है एंड uh, वो टीवी देख रहा है एंड uh, अभी उसकी थोड़ी देर पहली क्लास ओवर हुई थी ट्वेल्व को twelve A M no twelve P M उसको शक ना होए कि मैं शूट कर रही हूँ तो अभी हो रहे हैं अपने one ten one ten so so अभी थोड़ी देर बाद हम लंच करेंगे एंड लंच के बाद फोर पी एम उसका नैप टाइम है वो सो जाएगा और जब वो सोएगा तो हम्म, हम मैं शरारत करूँगी उसके साथ सो रहा होता है दोपहर में स्पेशली तो कोई उसको जितना मर्जी उठा ले वो उठता ही नहीं है पता नहीं ऐसे कौन सी घोड़े बेच के सोता है वो सारे उसको इतना उठाते हैं तो नहीं उठता वो वो उठेगा सीधा फाइव थर्टी या सिक्स उससे पहले उठेगा ही नहीं तो अभी अगर उसकी करवट भी बदल दूँगी मैं वो तब भी नहीं उठेगा या उसके मुंह पे कुछ भी कर रही हूँ तब भी नहीं उठने वाला जैसे टी वी चल रहा हो पता नहीं ऐसा क्या करता है वो सोते हुए ऐसा क्या देख रहा होता है सपने में प्योर उसका अच्छे से मेकअप करूँगी मैं आई मेकअप सब कुछ हाईलाइटर से लेकर सब तक सब कुछ करूँगी उसको पता तो वैसे भी नहीं लगने वाला तो अभी चेक करते हैं कि वो क्या कर रहा है लेट्स गो धीरे जाना पड़ रहा है अब सिर्फ वेट है मेरे को फोर पी एम का जब वो सो जाएगा और मैं उसके मुँह पे कलाकारी कर दूँगी <laughs> और मैं मेकअप कर दूँगी so let's wait and watch उसको डाउट हो रहा हूँ मेरे ऊपर कि मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा यू नो लाइनर लगा के <laughs> बैठी हुई हूँ इसलिए उसने मुझसे पूछा था कि तू आप तैयार क्यों रखे हो तो मैंने उसको बोला कि तैयार इसलिए रखी हूँ मैंने एक फ्रेंड आ रहा है मेरे को विज़िट करने के लिए झूठ बोल दिया मैंने उसको क्या पता कि लॉकडाउन में कौन आएगा विज़िट करने कौन आएगा वैसे भी विज़िट करने इस टाइम पे तो उसको क्या पता सो <laughs> लेट्स सो रहे जाग रहे सो सो रहा है छोटा बच्चा लाइट जलाती हूँ फर्क तो पटना नहीं उसको माई शो बेबी तो सबसे ज़्यादा प्यारा ये सोते हुए ही लगता है मैं baby but I have to do this so you my makeup जो मैं इसके मुंह पे लगाने वाली हूँ तो <laughs> सारा मेकअप मैं इसके मुंह पे लगाऊंगी मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस लगा हुआ है मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी इसको सो मैंने डॉट डॉट डॉट लगा दी मुंह पे it's blank blank blank slowly slowly slowly slowly slowly slowly कोई चाहिए ये मेरा गिर गया था इसी ने गंदे बच्चे ने मेरा ये गिरा दिया था तो ये टूट गया यहाँ से मैं थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से लगा रही हूँ तो भी लगा दिया मैंने इसके मुंह पे बहुत ज़्यादा आंखें ला रहा था अपनी क्या कर रहा है ये सो तो किसको गुस्सा कर रहा है ज़्यादा नहीं कॉन्ट्रोल कर देती हूँ थोड़ा सा बिल्कुल चिन्ना चिन्ना दिखे भी ना बट मेकअप तो हमारा अच्छे से होना चाहिए बिल्कुल गलत हो गया इसने हाथ हिला लिए अपने का जो टी शर्ट है वो है रेड तो आई मेकअप भी रेड होगा इसके क्या कर रहा है ये सोते हुए या इसकी आंखें क्यों कर रहा है अपनी मैं नाटक तो नहीं करता कनो से आई है I am so sorry baby don't move your eyes baby छोटा पता लग रहा है लगा देते हैं वैसे तो ये ब्रश होता है बट मैं ये यूज़ करी क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है इसलिए okay okay. out of the head. My phone is on actually इस ब्रश से ग्लिटर को ग्लिटर जो है लग नहीं रही है मेरी इसके टचअप जायज इसको इरीटेशन ना हो रही हो ओके तो मैं कह रही थी कि बस थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं लगा रही हूँ मैं ग्लिटर बिल्कुल हल्का हल्का ताकि बस छूट जाए और नाम के लिए रह जाए थोड़ी थोड़ा नीचे गिर गया तो थोड़ा उसको हटा दूँगी थोड़े से इसके चीक्स रेड कर देते हैं जो करनी बना रहा मेरे को बेबी थोड़ी देर और ऑलरेडी फोर थर्टी हो गए हैं अरे अब उसकी इधर करवट बैठे तो मेकअप ना हट जाए तो मैं थोड़ा सा वक्त से पहले उठा दूँगी थोड़ा शोर वगैरह करके my sweetie baby socks. I'm so sorry. Okay तो मम्मी हिम्मत आँख में भी इसे लगा दिया है लाइनर वैसे मैंने ठीक ही रहा तो है इसका मेकअप बट थोड़ा अनप्रोफेशनल भी है बट ठीक है इसके हिसाब से as he is a boy और इसको बहुत गंदा लगता है मेकअप में हल्का सा ऐसे लिपस्टिक लगा देती हूँ ना थोड़ी सी तो चिल्ला <laughs> लग जाता है मुझसे ओके लास्ट रह गया मेरा हाईलाइटर बस उसके बाद वेट करना है इसकी sleeping beauty is ready oh my God is living so pretty actually मेरे को हमेशा से एक बहन चाहिए थी बट एक भाई आ गया यहाँ पे फनी तो अभी ओके इट्स फाइव तो अभी वेट करते हैं उसके उठने का थोड़ा बहुत ढेर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो ऑब्वियसली मैं ऐसे से कर रही थी तो नेक्स्ट टाइम सो अभी मम को बोलती हूँ कि उसको दूध देंगी क्योंकि वो ज़्यादा जब भी उठते जैसे उठते तो दूध मांगते हैं कि दूध पीना उसको तो मम्मी को बोलती थी कि पहले ही उसके पास दूध लेकर चली जाए सो so, पता नहीं कब उठे तो इतनी देर वेट नहीं करूँगी मैं उसके रिएक्शन का तो अंदर से आई थी तो उसने करवट बदल दी थी थोड़ा उस टाइम वो कर गया तो उसने तो अभी वेट करें उसका दूध बन जाएगा फिर फिर देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है तो मैं उसका दूध लेके जा रही हूँ I am coming let's flight on कना बेबी दूदू चलो स्टैंड अप वीडियो क्यों बना रही है हाँ वीडियो क्यों बना रही है ऐसे you want milk yes wait give me वापस आएगा उसने देख लिया अपने आप को थोड़ा सा आजा आजा हेलो हेलो वीडियो क्यों बना रहे हो हाँ वीडियो क्यों बना रहे हो मैं वीडियो थोड़ी बना रही हूँ ठीक है <laughs> ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ इतने प्यारे लग रहे हो अच्छा।, हाँ। अच्छा अच्छा एक बात बताऊँ आप बहुत प्रिटी लग रहे हो पता नहीं रुको अच्छा मेरे काम करोगे हाँ। अभी नीनी पूरी हो गई यस कैसी थी नीनी बहुत अच्छी अच्छा अच्छा मेरे को बार बार डराते रहते हो ना जब मैं किचन में होती हूँ या अकेली स्टडी कर रही होती हूँ वाई गंदे बच्चे हो आप अच्छा चलो एक चीज़ करते हैं ठीक है अपने को शीशे में देखोगे हाँ। शीशे में अपने को देखोगे अच्छा ही गंदा लग रहा चलो चलो गोइंग क्या हुआ हाँ। क्या मम्मी क्यों क्यों बुला रहे हो तो कुछ भी तो नहीं हुआ मम्मा है ही नहीं अभी गई हुई है मम्मा हाँ। इधर आओ इधर हाँ। कुछ भी तो नहीं है ये तो ये तो ब्यूटी फिल्टर ऑन कर रखा है मैंने तो इसलिए वैसे दिख देखो है ना हम्म। है ना अच्छा चलो दोबारा देखते हैं बस शीशे में देखोगे सच्ची में जा सच्ची में लग रहे हो हाँ। तो चलो बाहर चलते हैं एक बार ना ओके पे खड़े हो भोले क्यों हो यार मतलब मतलब आप इतने भोले ये किसने किया मेरे को लग रहा है मम्मा ने किया है मम्मा ना अभी मार्केट गई हुई है हो सकता है मम्मा ने करा हो नहीं फिर किसने करा मैंने नहीं करा किसने किया एंजल हाँ। ने किया था आपको कैसे पैसे गंदी एक्टिंग क्यों कर रहा है तू <laughs> अब मुझे कैसे पता करो मुझे एक्टिंग क्यों कर रहा है ऐसी अच्छा ये ना एक एंजल आई थी मिस क्यूरोसिटी करके क्यूरोसिटी मैंने अभी से प्रैंक किया <laughs> मैंने प्रैंक किया था Oh, my Shona baby, look at yourself, you look so cute. <laughs> अब तो आपको सबने देखनी है मैंने आपका लाइव दिखा दिया सबको आपको पता नहीं लगा मैं मेकअप कर रही थी आप अपनी आई जैसे ऐसे मूव कर रहे थे हाँ अच्छी लगती है ना तो तो मैंने मेकअप कैसा किया आपका गंदा क्लास खुल गई तो मैंने कहा तुमसे प्रैंक कर दिया है अच्छे से प्रैंक सक्सेसफुल रहा है मेरा तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी पोस्ट होने वाली है हाँ। आने वाली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ओके बाय